कि हमारे उसूलों में माफी सिर्फ पहली गलती की है बार बार पार की गई हदों की नहीं हमारे उसूलों में माफी सिर्फ पहली गलती की है जानबूझकर पार की गई हदों की नहीं और वो चारों मिलकर सोचते हैं मुझे पछाड़ देंगे अब ये रेस घोड़ों की है गधों की नहीं